こんにちは、粟田洋介です。多分夏ぐらいに塗り絵教室というのをやるかもしれないんですけど、その試作として今日はこのイラストレーションボードにこのゲルペンで絵を描いていこうと思います。人が色を塗るために描く絵なので、いつも使っているインクとペンでとインクをボタッと垂らしてしまったりするといけないので、今日はこのゲルペンを使います。このペンすごく描きやすいんですよね。 今こんな感じで絵を描けない状態なのでちょっとお話をしようと思いますいつもペンで絵を描いてその後に絵の具で色を塗るときとかは色を塗る時のことなんて考えないで絵を描きます自分で絵を描くときはこういう風に線が描いてないところにも色で絵を描き足したりするのでこういう空白をたくさん開けたりもしますなんですけど塗り絵は線をたくさん描いてそういう感じになりますよね人が色を塗ることを考えながら線を描いたりしています その線も塗りやすいようにとか、塗って面白いとかね、そういうことをちょっと考えながら描いています。紙の上で置いてくれたので、また絵を描きます。 こんな感じの線画が完成しましたタイトルは原始時代に戻った現代ですまあ楽しく色を塗っていただけたらなと思っています塗り絵のために絵を描いたのは初めてなんでちょっと気を使いました <laughs> 後日ちょっと修正とさらに綺麗に塗りやすくするためイラストレーターで描き直しましたそれからサンプルとして色鉛筆で塗り絵をしてみました